In diesem Video möchte ich dir sagen, wie du deine eigene optimale Routine finden kannst und wie du sie mit Gewohnheiten aufbaust und dir damit effektiv dein Leben erleichtern kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Girl, mein Name ist Alena. Vielleicht bist du auf diesem Kanal gelandet, weil du dich für das Thema Routinen einfach interessierst. Oder du vielleicht meine Haarpflegeroutine, meine Morgenroutine, meine Workout-Routine oder auch meine Abendroutine gesehen hast. Jetzt ist es natürlich so, dass du dich vielleicht schon fragst, okay, mh, mm, wie kreiere ich mir eine Routine? Wie finde ich heraus, was für mich einfach die beste Routine ist, dass es bei mir funktioniert, was funktionieren soll? Und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Folge der Freude. Es gibt natürlich ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, um dir eine Routine zu entwickeln, damit du diese Routine auch mit Freude erledigst. Diese Punkte sind, wobei fühlst du dich so richtig gut? Was bringt dir Freude? Was bringt dich zum Lächeln? Und auch, was löst bei dir Glücksgefühle aus? Wenn du dir diese Fragen beantwortet hast, wenn du dann zum Beispiel weißt, ich bin glücklich, wenn ich pünktlich morgens um halb sieben das Haus verlassen kann und ungestresst und unabgekämpft auf der Arbeit ankomme, dann hast du doch schon mal ein Ziel vor Augen, wo du sagst, okay, wenn ich um halb sieben das Haus verlassen will und ich will entspannt auf der Arbeit ankommen und nicht gestresst und schon völlig abgekämpft vom Morgen, dann überlege dir, wie kommst du denn dahin? Kreiere dir eine ganz einfache Morgenroutine. Wenn du Inspiration suchst, ich verlinke dir alle meine Routinen hier oben im i, da kannst du natürlich nach diesem Video gerne vorbeigucken, falls noch Fragen offen sind. Folge deinen Bedürfnissen. Das heißt, dass du dir auch hier wieder ein paar Fragen stellen kannst, die zum Beispiel sind, was fehlt dir denn im Alltag? Was kommt ständig immer zu kurz? Wovon wünschst du dir mehr? Oder auch, wonach sehne ich mich am meisten? Ich möchte das einfach kurz anhand eines Beispiels erläutern. Bei mir war es die Workout-Routine. Bedeutet, ich war mit mir und meinem Körper, also mit meinem Körper besser gesagt, ein bisschen unzufrieden. Ich weiß, ich bin sehr schlank. Es gibt aber auch an meinem Körper nach zwei Schwangerschaften und einer Bürotätigkeit einfach auch Bereiche, wo ich sage, die machen mich jetzt nicht ganz so glücklich. Und dann habe ich wirklich angefangen zu sagen, okay, woran liegt es denn? Was ist der ausschlaggebende Punkt oder wo sind meine Problemzonen? die mich dazu bringen, dass ich mich nicht zu 1000 in meinem Körper wohlfühle, dass ich nicht sagen kann, okay, ich fühle mich wohl, wenn ich einen Bikini trage. Das mag für dich jetzt vielleicht ein bisschen unverständlich sein, aber es gibt an jedem, jeder Mensch hat an sich selber Punkte, wo er sagt, könnte optimaler sein. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, okay, wie erreiche ich es denn, dass ich mich zum Beispiel in einem Bikini wieder wirklich wohlfühle? Also schön fühle, dass ich mich ja, dass mein Selbstbewusstsein einfach wieder passt. Und dann habe ich herausgefunden, es sind der Po und der Bauch. Und dann musste ich ganz offen gesagt feststellen, ich muss Sport machen. Das ist nun mal so. Ähm, das hat recht wenig mit der Ernährung oder auf die Ernährung achten zu tun, bei mir zumindest. Bei mir liegt es einfach daran, dass ich bestimmte Muskelgruppen durch meine Bürotätigkeit, durch meinen Alltag, durch meinen Job einfach vernachlässige. Bei mir kommt einfach die Bewegung im Alltag zu kurz, was mich dann dazu gebracht hat zu sagen, okay, ich brauche also ein Workout dreimal die Woche, beziehungsweise ich muss Sport machen dreimal die Woche, damit ich dem Prozess einfach entgegenwirken kann, um mich dann in meinem Körper wieder wohl zu fühlen. Bedeutet, ich habe mir zusammen mit meinem Mann eine Workout-Routine kreiert, die du natürlich auch hier auf meinem Kanal findest und wenn du möchtest, guckst du vorbei. Aber so ist es dann für mich auch viel leichter gewesen, jetzt auch einfach so ein bisschen dem Ziel entgegenzukommen oder dahin zu kommen, wo ich sage, jetzt fühle ich mich wieder wohl in meinem Körper. Ganz toll, um herauszufinden, was eine optimale Routine für dich ist, ist auch einfach zu gucken, Folge deiner Unzufriedenheit. Ja genau, was geht dir denn permanent auf dem Senkel? Ist es die permanente Unordnung zu Hause? Oder worüber regst du dich denn ständig auf? Ist es die Unordnung zu Hause oder dass du so wenig Unterstützung hast? Wovon bekommst du permanent schlechte Laune? Also wo schläft dir regelmäßig das Gesicht ein? Das sind so Sachen, die sind auch ganz wichtig. Folge einfach deiner Unzufriedenheit und geh der Unzufriedenheit auf den Grund, indem du dich dann zum Beispiel auch fragst, was dich immer wieder stresst. Mich stresst es in der Früh tierisch, wenn ich um halb sieben aus dem Haus will, es aber nicht schaffe, total gestresst bin, total schon wieder, ja eigentlich mit dem Tag schon morgens um halb sieben wieder durch bin, weil mein Morgen sehr stressig war. Folge deiner Unzufriedenheit, um einfach herauszufinden, okay, Warum ist das so? Was stresst mich? Ist es Unordnung? Ist es, dass du nicht pünktlich das Haus verlassen kannst in der Früh? Ist es, dass du bestimmte Deadlines nicht einhalten kannst? Und dann gucke, wie du durch ein Umstellen deiner Gewohnheiten oder durch Erschaffen von Gewohnheiten, wie zum Beispiel einer Morgenroutine, es dann schaffst, entspannt morgens halb sieben das Haus verlassen zu können. Nachdem du dir diese ganzen Fragen nun gestellt hast und jetzt wirklich weißt, okay, das sind die Punkte. Hier muss ich effektiv eine Routine erschaffen, möchte ich dir natürlich auch 10 Tipps mit auf den Weg geben, die dir helfen können, eine Routine zu entwickeln. Also gehen wir jetzt wirklich ans Eingemachte. Jetzt möchte ich dir hier 10 Tipps nennen, die mir sehr geholfen haben, einfach gewisse Routinen entwickeln zu können, zu optimieren, dass sie für mich passen und natürlich auch, dass ich sie beibehalten kann. Such dir vorerst eine einzige konkrete Sache raus. Fang nicht an, dass du sagst, du möchtest eine Morgenroutine, eine Abendroutine, eine Putzroutine, am Nachmittag noch irgendeine Routine und dann noch weitere Routinen. Such dir wirklich eine Sache raus, wo du sagst, das stresst mich tierisch. Bei mir hat das Ganze angefangen, indem ich gesagt habe, ich brauche eine Morgenroutine. Das heißt, ich muss bestimmte Aufgaben in einem bestimmten Zeitfenster oder auch bestimmte Schritte in einem bestimmten Zeitfenster erledigt haben, damit ich einfach morgens um halb sieben entspannt und gelassen und auch pünktlich das Haus verlassen kann. Der zweite Tipp, mach dir einfach klar, was genau konkret du davon hast. Warum möchtest du diese oder jene Routine in deinen Alltag integrieren? Also such dir wirklich das i-Tüpfelchen raus. Meins zum Beispiel war, dass ich gesagt habe, Pünktlich halb sieben einigermaßen gut gelaunt das Haus verlassen und nicht schon völlig gestresst zu sein. Führe dir bereits vorab vor Augen, wie es sein wird, wenn du diese Routine in deinen Alltag integriert hast. Wie wirst du dich danach fühlen? Heißt, wirst du entspannter mit einem vielleicht sogar Lächeln im Optimalfall auf dem Weg zur Arbeit sein? Dann ist das vielleicht ein Punkt, wo du sagst, Genau das ist das Richtige für mich. Gewohnheiten bzw. Routinen brauchen bis zu 60 Wiederholungen, dass dein Körper und dein Unterbewusstsein sie auch wirklich verinnerlicht haben. Such dir also so kleine Zwischenschritte raus, womit du den inneren Schweinehund immer wieder überwunden bekommst. Prüfe auch, welche Widerstände könnten sich ergeben, wenn du diese neue Routine einführst und wie du sie auch schon bereits im Vorfeld dann überwinden möchtest. Mach dir einen Schlachtplan. Was könnte dich effektiv an deiner Morgenroutine hindern? Könnte es sein, dass dein Kind früher wach wird? und dann wirklich du deine Routine nicht schaffst, weil du dich um dein Kind kümmern musst, überlege, wie du diese Zeit überbrücken kannst. Überlege dir, welche Lösungsmöglichkeiten du finden kannst, dass du deine Routine trotzdem erledigt bekommst, bis es normal wäre, dass dein Kind aufsteht. Fang an, dir eine Spielkiste zurechtzulegen. Dass du eine Spielkiste machst, die dein Kind genau dann in diesem Zeitfenster bekommt und sonst nicht, zum Beispiel, wenn du noch bestimmte Punkte zu erledigen hast, damit dein Kind beschäftigt ist. Ein weiterer Tipp ist dann natürlich auch, gibt es schon eine bestehende Routine oder eine bestehende Gewohnheit, an die du eine neue gleich dranhängen kannst oder auch etablieren könntest. Zu sagen, okay, ich habe eine Wäscheroutine, zum Beispiel, ich wasche meine Wäsche, schmeiße sie danach in den Trockner, falls du einen Trockner hast, oder aber auch die Wäsche ist jetzt fertig auf dem Wäscheständer und die nimmst du dann ab, wenn sie trocken ist. Wäre es zum Beispiel jetzt eine tolle Idee zu sagen, okay, ich integriere gleich daran eine Bügelroutine. Eine Bügelroutine, dass du zum Beispiel sagst, nur mal so by the way, ich hasse Bügeln, aber dass du sagst, okay, ich habe die Wäsche jetzt schon abgenommen, sie liegt jetzt schon hier im Wohnzimmer, jetzt mache ich eine Lieblingsserie an und bügel direkt gleich im Anschluss die Wäsche, damit sie einfach auch erledigt ist. Der siebte Punkt ist, oute dich. Ja, Ganz klassisch, oute dich bei Freunden und Familien, denn wenn du jemanden erzählst und sagst, ich möchte diese Aufgabe einfach dann und dann erledigen oder ich möchte mir diese Gewohnheit aneignen, somit auch diese Routine erschaffen, dann ist es so, dass du dich selber so ein bisschen in Zugzwang bringst, sobald du jemanden einfach schon davon erzählt hast. Denn er wird dich bestimmt irgendwann darauf ansprechen und fragen, wie es geklappt hat. Mach dir eine Checkliste und feier deine Erfolge. Bei mir ist es der Putzplan. Ich habe einen eigenen Putzplan für mich kreiert, den findest du hier oben verlinkt in einem Video, in dem i. Da ist es so, dass ich meinen Putzplan unterteilt habe in Aufgaben, die täglich dran sind, in Aufgaben, die wöchentlich dran sind, in Aufgaben, die ich monatlich und auch vierteljährlich erledigen möchte. Und ich finde nichts schöner, als auf einer To-Do-Liste etwas abhaken zu können und meinen Erfolg direkt zu sehen und zu sagen, ja, habe ich geschafft. Der vorletzte Punkt ist auch schon wiederholen, wiederholen, wiederholen. Denn, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, braucht dein Unterbewusstsein und dein Körper und dein Geist und eine Routine oder eine neue Gewohnheit nun mal Zeit, sich etablieren zu können. Das heißt, circa 60 Wiederholungen im Durchschnitt. Und das erstmal zu schaffen, ist schon eine ganz schöne Aufgabe. Last but not least ist natürlich der wichtigste Punkt, lass dich von Rückschlägen und Rückschritten nicht entmutigen. Die gibt es bei mir auch bin ich ganz ehrlich, es gibt einen Tag, wo meine To-Do-Liste voll ist, wo ich mir so viel vorgenommen habe am Abend zuvor und mir gesagt habe, boah, heute schaffe ich dieses, jenes und welches und dann grätscht mir die Migräne dazwischen. Das ist nun mal so. Das kann passieren. Es kann auch einfach sein, dass dich während deiner To-Do-Liste abarbeiten der Kindergarten anruft und dir sagt, dass es deinem Kind nicht gut geht. Oder aber, dass die beste Freundin oder auch der beste Kumpel mit einem Problem unvorhergesehen vor der Tür steht und du es dann nicht schaffst. Das sind kleine Dinge, die dich einfach aus der Bahn werfen, die dich daran hindern, deine neue Gewohnheit effektiv durchführen zu können. Lass dich nicht entmutigen. Manchmal ist es auch einfach wichtiger, bei einer Migräne auf seinen Körper zu hören, einen Schritt zurückzugehen, für den besten Kumpel, für die Freundin einfach da zu sein. Denn nicht alles muss immer 100% passen. Ich möchte dir zum Abschluss natürlich auch noch drei Routinen sagen, die mir unglaublich gut tun. Und vielleicht sind in diesen Videos ja auch noch ein paar Tipps für dich dabei. Das ist einmal meine Morgenroutine, die findest du hier oben natürlich im i verlinkt. Die hilft mir schon in der Früh strukturiert und entspannt in meinen Tag zu starten. Das zweite ist natürlich mein, äh, meine Workout-Routine. Das hilft mir, effektiv was für meinen Körper zu tun und auch um dran zu bleiben, dass ich mich in meinem eigenen Körper wohlfühle. Und last but not least ist es natürlich die Putzroutine, denn mein Kanal ist ein Putzkanal. Wer hätte es auch anders vermutet, wer da schon länger mit dabei ist, der weiß das. Falls du neu bist, weißt du es jetzt, aber das sind diese drei Routinen, die mir einfach unglaublich gut tun. Und meine Putzroutine, es gibt wie gesagt eine tägliche, eine wöchentliche und so weiter. Putzroutine, die für mich einfach Sinn machen, sodass ich nichts vergesse und dass ich auch einfach mein normales Pensum gut erledigt bekomme, neben Job, YouTube, Kind, Haushalt und natürlich auch noch zwei YouTube-Kanälen. Ich hoffe, bei diesem Video war was für dich dabei, wo du sagst, wow, Lena, vielen Dank, der Tipp hat mir echt geholfen. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, welche Möglichkeiten du für Routinen hast, Geh in die YouTube-Suchleiste, such dir Routinen raus, zum Beispiel gib Morgenroutine ein. Guck dir von verschiedenen YouTubern Morgenroutinen an. Versuche Punkte dir daraus zu ziehen, wo du sagst, boah, das könnte ich mir bei mir auch gut vorstellen. Probier sie aus. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt. Vielleicht bist du aber auch einfach ein Mensch, der sagt, ich bin sehr intuitiv, höre auf meinen Körper, gucke, was ist täglich zu erledigen und du brauchst gar keine feste Routine, wobei dann diese Anti-Routine und diese Anti-Gewohnheiten auch schon wieder eine Gewohnheit sind. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Alena.